Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов GrandStart.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм для мальчиков, костюм Вася Василек. Новинка в нашем интернет-магазине вот такого синего цвета под жельскую роспись. Вот так вот выглядит костюмчики. Ну, посмотрите, у нас их много в интернет-магазине, все вот одинаковые. Новинка. Э, русские народные костюмчики пользуются большой популярностью. Давайте рассмотрим этот костюм. такая вот у нас упаковочка, удобная с ручкой. В товаре у нас визитка интернет-магазина grandstar.ru. И посмотрим костюм. комплект у нас входит вот такой вот атласный синий головной убор с красным цветком. Посмотрите, какой красивый, яркий головной убор. Головной убор у нас идет на резинке, тянется, то есть подходит абсолютно на любую детскую голову. Ну и на взрослую даже подойдет. Вот такой вот головной убор. В комплект входят у нас штаны. Вот такие вот темно-синего цвета под цвет головного убора штаны атласные. Также тянутся на резинке. Внизу идет у нас как имитация лаптей. То есть вот здесь вот у нас э, веревочки. И вы вот так вот переплетаете их по ноге и завязываете. То есть штанишки вот так вот выглядят. И тут они ну, немножко. Вот такие вот штаны синего цвета. И в комплект у нас входит голубая рубашка. Вот такая вот рубашечка под гжельскую роспись. Посмотрите на рукавах. А, внизу на кофте и по горлу у нас идет тесьма. Блестящая тесьма с золотистыми нитками. Тоже все атласное, длинные рукавчики у нас. Можете посмотреть, по рукавчикам у нас тоже тесьма идет. Здесь у нас на горлышке идет липучка, расстегивается и застегивается. Сзади у нас просто обычная простая рубашечка, обычный прямой покрой. И э, к рубашечке уже пришит ярко-синего цвета э, золотисто-серебристыми вставками. Все переливается. Вот такой вот пояс, который завязывается. Вот так вот он здесь пришит, вы можете посмотреть. Вот так вот это выглядит. Вот полностью костюм русский народный Вася Василек. То есть штаны, кофта и картуз, головной убор. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.